2008 garren urtea oso urte zaia izan da. Izan ere, gizarte eta osasun krisiari Ukrainiako gerra gehitu zaio eta horrek larrialdi egoera naita eskoa joan etorriak eta krisi ekonomikoaren sakontzea ekarri du. Hau guztia zuzenean herritarrengana eta modu zorrotzagoan kolektibo pobrengana isladatzen da. Urtero, eh, herritarrek haien zergen zati bat nora bideratu erabaki dezakete. Horrela, errenta itorpena egitean pertsona bakoitzak pertsona fisikoen gaineko errenta zergaren euneko 0,6a zertara bederatu erabaki dezake. Eta zertan bideratu dezake? Bueno, ba, gizarte e, eh, elburetako, e, eh, orduan, kasu honetan, euneko 0,6a gizarteratzean, desgaetasunean, ingurumenean, garapenerako nazioarteko lankidetzan eta abarretan lan egiten duten erakundeek garatzen dituzten programak eta proiektuak aurrera eramateko. Mito fatxuak austea eta zehaztea garantzitsua da. Laukitxua markatzean, zergadunek ez dute itorpenean gehiago ordaindu behar, eta ez aie diru gutxago itzuliko ere.